Ano bang klaseng ballpen ang ginamit mo? Ba't hindi kita mabura sa puso't isip? Ah! I love the way she makes me smile, she makes me smirk It gives me chills, it makes me... Susi ka ba? Bakit? Susi ka na yata sa pagmamahal ko sa... Ang pag-ibig ko sa'yo para kamita. Huwag na sana dimurog mo pa. Akala ko ikaw ay akin Totoo sa akin The sun is for the light The moon is for the night. Po ang trash can, ikaw ang basuran, kaya ikaw ang naman. So, kilig na kilig, you make me kilig, kilig na kilig. Pag binugbog kita ng marami, ang tawag sa'yo, mami. Ayaw, Alam mo yung mami? Alam. yung may bandage na marami. Boom! Parang neneng bi ang kanyang katawan. naalala pa rin kung gaano kasakit yung pinagdaanan. Okay, Nakasalimutin na ikaw ang mag-isa. Kahit pinagdaanan ko. Kasi kamukha mo yung unggoy sa baryo. Ako ay pinagpalit pero di yun masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit. Yeah, wait. Ang pagkain, linikha para kainin. Yung pera, nilikha para pambili. Sana ikaw, lilikha ka para sa akin. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと明日の自民が忘れないで Ang pag-ibig ay parang bato. Pag nag-crack to, break na tayo! Akala ko ikaw ay akin nagpunta sa aking panay Paano mo nasabi na break na kayo? Eh, hindi nga naging kayo. Wala ko ikaw ay akin Totoo sa aking panay Ngunit ngayon kaya kape naglalaho Sila sin. Minahal kita na parang buwan. Minahal mo din ako na parang bitrin. Ba't gano'n ang dami namin? Inyadan mo siya. Pinaliwala niya. Unan ka ba? Bakit amilaway ka kasi? Boom! Parang neneng B ang kanyang kat... Ang pag-ibig ay parang Ferris Akala mo pinapasaya kanya, niya, pinapaikot ka lang. Oh! Ikaw ay akin! ay minahal Kasama ko ang may kapal Mahulog na lang ako sa mabahong kanal Huwag lang akong mahulog Sa tao hindi ako minahal Ako ay pinagpalit pero di yan masakit Alam ko sa sarili ko na ako masigit Yeah, wait, Ooh. ako masakit